तेलंगाना के चित्तूर ज़िले में गधी के दूध का भाव आसमान पर है दस ग्राम दूध पचास रुपये का मिल रहा है इस लिहाज से एक लीटर दूध का भाव पाँच हज़ार रुपये हो जाता है ये दूध लकवा शुगर जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज में कारगर बताया जा रहा है चार साल पहले तक जो भाव दो हज़ार रुपये लीटर था वह पाँच हज़ार रुपये पहुँच गया है आसपास के इलाकों से लोग आकर यहाँ गधी के दूध का कारोबार कर रहे हैं तंबू गाड़ कर रहने का ठिकाना बना लेते हैं महिलाएं अब गांव में निकलने लगी हैं आदिलाबाद निज़ामाबाद और रंगारेड्डी इलाके में महिलाएं गधी का दूध बेचने निकलती हैं लोगों ने हफ्ते की बंदी भी लगवा रखी है नवजात बच्चों को होने वाली परेशानियों में भी दूध कारगर है सांस की शिकायत हो या बच्चा कमज़ोर हो तो गधी के दूध से इलाज हो जाता है निजामाबाद में दूध बेचने निकली मंगावा ने बताया कि हर दिन मेरी गधी आधा लीटर दूध देती है सत्तर से अस्सी रुपए इसके चारा चंदी पर खर्च होते हैं करीब हज़ार रुपये रोज़ की कमाई हो जाती है सब खर्चे निकालने के बाद इतना ही बचता है हमारे बच्चों को हम कम ही पिलाते हैं क्योंकि धंधा करना होता है महंगा होने के बावजूद लोग बिना मोल भाव किए खरीद लेते हैं ये शौक ही नहीं ज़रूरत की चीज़ है यहाँ रहने वाली सत्यवती ने बताया कि पिछले साल मेरी